başlab orajidil joblar o'ynar endi bachayor sho'xtur suv bilan o'ynar ul sho'xki kuyinni e'tibor tira nafaskin bir tüplüdür el seki küzgü bile oynar

Nergisi cadı bile oynar Ta gamzası un Nergisi cadı Annie. نشيدا حولين كي وشال حلقي جسو بلا ونار مدير دمس قوسان وين كرنكيم برآن مكبي ينبزي منو بلا ونار مدير دمس sen olsa navaini kim bir an merkebi günbezimin o bilen oynarım John.